Errores comunes y cómo solucionarlos. El 90% de los realtors cometen estos errores. ¿Serás tú uno de ellos? Error número 2. No haces seguimiento. ¿Alguna vez te ha pasado lo siguiente? Un representante de alguna empresa te dice que te va a llamar pero te quedas esperando. O que te van a visitar en determinada fecha pero nunca lo hacen. El Following Up busca darle seguimiento a cada uno de tus potenciales y actuales clientes para que ellos no se queden esperando y finalmente terminen en los brazos de otro. En real estate, el following up lo es todo. Si quieres tener buenos resultados, debes saber cómo manejar las relaciones con tus clientes. Por ello queremos darte algunos tips que harán tu trabajo más efectivo. Cumple tu palabra. Hacerlo te pagará en el largo plazo y te hará ver como una persona seria. Además, aumentará significativamente las probabilidades que te refieran a otros potenciales clientes. Organízate. Pon un sistema en marcha, bien sea digital como un CRM, por ejemplo, o incluso físico, que te permita mantener el seguimiento de cada uno de los contactos que hagas y sus etapas en el proceso de compra-venta. Recuerda, una simple conversación y un intercambio de datos puede ser una nueva entrada en tu sistema. Es importante que estés bien planificado y les des seguimiento a cada nueva entrada para que logres los resultados que estás esperando. Mantente en contacto con los clientes antiguos. ¿Sabías que el 75% del negocio de bienes raíces proviene de las referencias? No pierdas clientes nuevos por ignorar a los antiguos. ¿Cómo hacerlo? Puedes obsequiarles una cesta de bienvenida después de la venta, llamarlos uno o dos meses luego para asegurarte de que estén satisfechos y enviarle un correo informativo o festivo anual. Finalmente, conoce a tu cliente. La manera más sencilla de conectar con otros es conociéndoles, así que recuerda mostrarte dispuesto y sensible a sus necesidades. Anota sus fechas de cumpleaños o la de sus hijos, de tal forma que no solo les muestres interés a nivel profesional, sino además a nivel humano. Sigue atento y no te pierdas nuestra próxima edición donde seguiremos dándote herramientas para ser un realtor exitoso. Queremos invertir en ti. Borloof Realty.